Surabaya. Oke, okay? terus channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. <laughs> oh my god! 棒。 dadah dadah kita ke Atlantis bro Acabou né? di dinolak. Iya. Itu itu itu itu. Dinonya. Oh. Ya. Bye. 有了。